need نیاز لازم داشتن نیاز داشتن نید We need more time. We need more time. We ما need نیاز داشتن یا لازم داشتن more بیشتر time زمان یا وقت more time یعنی زمان بیشتر we need ما نیاز داریم we need more time ما به زمان بیشتر نیازمندیم we need more time we need more time We need your advice. We need your advice. We need ما نیاز داریم Your مال شما مربوط به شما Advice یعنی توصیه یا نصیحت Your advice نصیحت شما We need ما نیاز داریم We need your advice ما به توصیه یا نصیحت شما نیازمندیم We need your advice We need your advice